两倍，yeser。三倍，条。两倍 e 二条，两倍。 三倍，东园一点红，五倍。 两倍，二条，两倍红中板，三倍红八万，一倍，五条，一倍。 林中。 三倍，二条，两倍，东园一点红，两倍，五条二条，两倍。 二条，三倍，五条，五倍，八万，两倍，八万，两倍。 三倍，两倍，两倍。 四倍，二条；六倍，二条；十倍，两倍；八娃，四倍，两倍。 四倍。 六倍。